Всім привіт! Я починаю таке прохождення ігри Remember Me. Це ігра в стилі кіберпанк. <clears throat> Вона відносно вже стара, можна сказати, не пам'ятаю 2013 року вона. її можна сказати вже 2 роки. Але попри це вона мені дуже подобається і я замітив, що мало хто в неї грав. І мало про неї взагалі щось є в інтернеті. Є, звісно, летсплеї різні, але то все не то. Так що я вирішив зробити собі свій летсплей. Починаю. Кажу зразу, я вже її раз проходив, то я почну заново. Поїхали. Середню сложність берем, так як я вже опитний ігрок. After our boat sank, I was the only refugee to reach the shore. I held my husband's hand until the very last second. I can still feel hi- the nails of his fingers sticking into mine, you know? The first night he said to me, Let's share our memories. I remember I was sort of afraid, but, um, <laughs> and he smiled and we hit the switch together and then I felt everything. <laughs> Oh, for the first time, I was, I was living all of his love for me. It, it felt so warm and so strong that it, it almost <laughs> hurt. For the last three years, every day has been our first day. The weather was so hot that day. The streets stank of this awful smell of burning plastic. I walked with the other children across town until we were outside of Paris. No one fired. The war was over. I don't know if I'll ever find the courage to give these memories to my son, but I'm relieved to know that they are all safe and secure. Thanks to my sensen, I choose to remember every defining moment of my life. the Good ones and the bad. Thanks to my sensen, my husband lives on. Here and here. Так, ну от і починається наша перша місія, глава, епізод. Так легенько розкажу, щоб було понятно. Це майбутнє 2084 рік. Паріж. Тут він називається Нео Паріж. Коротше, в майбутньому люди навчились скачувати пам'ять мінятись пам'яттю. Ну і от ми бачимо, їй стерли всю пам'ять. Host memory wiped. Sensen awaiting new memorial content. Good day. Can you hear me? Yes. What is your name? Nellen. What year? what did you say? Nellen. Damn. Now that's a first. Not to worry. We'll scrape away those last memories. What year is it? I don't know. It's 2084. Do you know where you are? No. Not so resistant after all. Thank you for your cooperation. Dr. Quaid. Yes. This subject is displaying some resistance. Complete the substitution protocols, then send her to me. I'll erase the last barriers myself. Yes, Doctor. Так. Коротше, всю пам'ять нам ще не стерли і нас відправляють в якесь місце, де струть то, що полишалось. Це типа тюряга така, де стирають пам'ять, і ти нічого не знаєш, де ти і хто ти. Це походу. єсть. Пішли. Пішли, попробуємо. Very good. Да, атмосферка тут не очень. Дуже мені ця гра подобається, того я деколи так замовкаю, бо я чесно в захваті від цієї гри. Так, ми бачимо, хтось вже до нас проривається на связь. І от цікаво, яким хером вони общаються. Нам треба інверсію поставити. Значить, вниз. Мені треба, щоб вниз це було наоборот. Так, може це воно. Провіряю. От, нарешті. Так. Не і наушник, походу. Дивно, як його не витягнули. Бо прямо в башці є якась херня, яка з нею зв'язується. А, ужасне зрелище. Це щось типа як концлагерь. Я маю підійти, да. О. Достукався таки він до нас. Don't let them do it. I need to create a diversion. Понятно. Нам хочуть промити мозк, хтось включити канал Інтер. Я поняв, на ну, той стілець садять людей, включають їм інтер і так примивають мозги. Нам треба буде зараз якось туди. Network anomaly Тут ззаді хтось є. О, ще один. Їх там аж двоє. Давай. The large metal shutter is going to raise on your left. If you understood me, move your head. I'm linked to your sensei. I'll feel it. The door. Go under it. Now. Побігли. Да, як тут? А, воно все само. Стрьомно, я би бояв під таким пролазити. Таке відчуття ніби ти під танком. Що за тапочки такі странні? Тапочки з каблуком. О, це трансформер? Ні, це термінатор. Так, куди нам? Нам вперед. unattended patient in restricted area. Coercive unit. Оперативна единиця. Це цей чувачок. Так. Це він. Ох, серйозний такий. Тікаємо. Куда? Во. Давай, залазь. Я. Ух. Get up. You've got to keep going. Куда там дальше? Дальше, дальше у нас сюда. Гроб. Во, дам ліз йому труну. Прикольно труна. такая як мусорный бак, бляха-муха. Фу. Садюга. запаялы. Все. Полетели. То, что я делаю, указывает мне, что искать. Пьер Сулаш. them a year or Nilan, are you okay? No, I need to get out of here. Get me out of here now! Calm down. My name is Edge. You have to trust me, sis. I just did, bro, and now I am trapped in a coffin! <sighs> I must prepare you for what is waiting outside. The enemy is Memorize, a corporation that has digitized and commoditized memories. They call it Sensen technology, and the world is addicted. Син-син. You follow. Сенсей, бляха. You were a memory hunter, Nilin. The best. Other hunters merely pillage memories, but you can remix them. And above all, you are an errorist, just like me. Why did they do this to me? You were a revolutionary fighter and my best agent. We all fought to assure that no firm might build a monopoly on all human memories. But I failed. We were rounded up and imprisoned. Oh, <sighs> this is all very interesting, but I really have to get out of this coffin now. The currents are going to Який <sighs> take you странний slow гроб, forward. нічого нема в ньому. Once you've landed, I'll Ні tell you my подушки, plan. ніфіга. Коробка. Звук похожий на воду.